It's going 的敌军飞机，我们必须要小心，我们要一定要小心。Ao sul de onde você está, parece haver um helicóptero hostil. Ligadão! Valeu! Perdemos o objetivo Bravo.